neza gukora ibyaha ntareka inzira yiwe mbi ariko agororoke imana kuko ijambo ry'imana rirambwira neza ngo abari muri kirisito yesu nta rubanza ruzobatsinda niyo mpamvu ndabera neza kugira umwami yesu kugira ngo mugorore inzira zawe kugira ngo kirisito niyaza azosanga mwiteguye haleluya ya mwitu ururugendo ruragoye rusaba kwihangana no kwihana iyi si turimo si tuja mwitu ururugendo hajya hino umubabaro irundanije abigisha bahuje abasiteri babo ibyifuzo byabo ibibanezereza inshuti uragaba neza benshi babuze iyo bajya ngondere ukuri gahirya iyo nzi bakajya hino kuko benshi irunda rije amaronko bigisha bahuje nakuri barimwo kwifuza kwabo ntibibanira neza oh, twagerayo tuzahana kuba amarira twaririye mwiza tuzagerayo wowe nzira y'ukuri tuzahanagura amarira twaririye mu isi yesu niwe nzira y'ukuri n'umuco wayo yesu niwe nzira y'ukuri ishika mu ijuru uwirukira muri we ari umubugingo kwakira muri yesu aronka inkomezi yesu niwe nzira y'ukuri n'umuco wayo yesu niwe nzira y'ukuri ishika mu ijuru uwirukira muri we aronka ubugingo uwirukira muri yesu aronka inkomezi tsvakerayo tizaana kugwa amarira paariri yemisi tsvakerayo tizaana kugwa amarira paariri yemisi ikiriho chuti turondele yesu kuko niwe wenyine atudushikana mu ijuru iyi si turimo si yacu turabahita iwacu ni mu ijuru rero kanura ubone ubone ibiri imbere yawe mani bahezagire yarisibomana abashikaniye iyi mesaje munyamunyamunyaneza uwo muri kumwe amena.